kupiga redioni DJ uh, ah, lakini mimi napiga sehemu mingi sana. Kama mwaka uliopita nilikuwa napiga tips tips koko, tips Mikocheni sana, Upepo Garden sana. Sasa mwaka huu sijapiga DJ sana. Lakini my last gig was at Tips koko ilikuwa February, ilikuwa February na kabla hiyo nimepiga Morogoro nyumbani paka. Okay. Yeah. tumeambia una uko kwenye sehemu nyingi sana ni DJ producer lakini pia ni msanii. Tuambie una manage vipi vyote na labda kazi gani ambazo zinaweza kufanya za wasanii ukiwa kama producer yeah. Lakini pia ukiwa kama msanii umefanya kazi gani wewe? Uh, kwanza kila kitu nikiproduce naangalia kama DJ. Mm -hmm. So ilianza hivi, mimi nilikuwa na DJ mwaka aliopita lakini sikutoa nyimbo nyingi. Sasa nime nilivyodondosha nyimbo za watu, nimeona watu wanacheza. Lakini nasema hata mimi nayo kipaji kutengeneza nyimbo ambayo watu wanaweza kucheza nayo. So nikai nikaanza kuproduce nyimbo zangu afu nikaanza kuzitoa. So kila kitu nikiproduce naiona kama DJ. Afu kuimba ni kitu kingine pia sana. Yani mimi naimba kwenye biti zangu, so nyimbo zangu zote ukisikia, ukiingia YouTube, Boomplay, Spotify, Audio Mac zote ukiingia DJ Gibbs ukisikia nyimbo zote mimi nime nimeproduce hizo nyimbo. Yeah. Okay, sawa. So, ulianza kama msanii uli, au ulianza kama DJ au ilikuwaje? Ulianza kuwa msanii zaidi au? Uh, nimeanza kama DJ. Okay, then ukawa msanii. Yeah. Then ukawa producer. No, ni DJ producer msanii. Okay. Yeah, so okay. Kila kitu kwa mmoja. Umefanya kazi na msanii gani kwenye kupitia udj sofa mpaka sasa hivi? Ah, Uh, nimefanya kazi na Makomando Ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza inaitwa Masiara. Alafu nimefanya kazi na Kusa kutoka Tanzania. Nimefanya kazi na Brooklyn Boys kutoka Kenya, Bridge LW kutoka Kenya, Mandy kutoka Kenya pia. Kwa nini umefanya wa Kenya? Ulikuwa unakaa Kenya? Ah, no. Mimi napenda wasanii wa Kenya pia na biti zangu. Mimi ah, napenda sana Gengeton. Ushawahi kusikia Gengeton hizo nyimbo za Gengeton. So mimi naipenda sana Gengeton na mimi napenda sana trap. So uh, Gengeton nilikuwa na biti fulani, sijamwona msanii gani anaweza aliweza kufiti humo kwenye nyimbo yangu. Wapo, lakini nilikuwa natafuta kitu moja, so kama jinsi ya kuflow na hiyo ladha ya Ukenya. So nikaenda Kenya, nikakutana na wasanii wa Kenya, Breed LW na Mandy, wakanipa nyimbo nzuri Washa. Humo pia nimechana, afu humo nimechana vizuri like, na mimi nimewashirikisha hao Okay, sawa. Um, tumeona pia sasa hivi kibongobongo kuna DJs wengi sana na sasa hivi ukizungumzia kati moja kati ya career ambazo pia zimekuwa too expensive ni pamoja na DJs. Mm. Uh, kuna DJs pia sasa hivi wanalipwa kwa kwa, kwa masaa. Utofauti wako wewe na DJs wa bongo ni ukoje? So utofauti sema wa bongo, ma DJ wengine. Okay, wa DJ wengine. Mi na produce kila kitu mwenyewe. Pia nikiwa kwenye mashows nazipiga remix zangu mwenyewe. So tofauti yangu ni Unajua kila mtu ana kipaji chake. Kama kuna DJ mwingine anapiga miruzi kama DJ LB. Uh, ah, afu yeye pia ana vibe kubwa. Na mimi ni mtofauti sana. Uh, ninapiga nyimbo zangu mwenyewe, nazipiga remix za nyimbo ambaye za wasanii wengine kama hivyo. Na pia mimi naimba, mimi nachana mzee. So, yeah. So mimi saa zingine naweza kutoka booth naenda kuchana. Yeah. sawa unapendelea nini kati ya DJ, usanii pamoja na producer? Kwanza jina yangu ni DJ Gibbs, so mimi napenda DJ zaidi lakini mi pia napenda kuproduce na mi pia napenda kuimba, so zote tatu, lakini kwanza mi ni DJ. Yeah. Umeona ma DJ wenzio wanavyoishi yeah. Ulipo yani, tuseme karia DJ ulipo change sasa hivi mm -hmm. bila kujidusi kwenda mitandaoni sana, yani kama watu hawajakuona sana mm. Wewe umejipanga vipi kuweza kucompete na wenzio ambao wanafanya vizuri? So kwanza ni manyimbo zangu, that's the first thing uh, putting out good music, natoa nyimbo nzuri. Secondly it's uh, yeah ukweli ni mtandaoni mm it's like yeah i think i need to work on that nitakiwa kufanya kazi zaidi kwenye hiyo yeah so baadaye naweza kujibu hii swali sawa una, unasema umefanya ngoma na baadhi ya wasanii mmoja kati ya wasanii ambao pia wakubwa umemtaja ni pamoja na kusa yeah. Uh, tumeona pia baadhi ya DJs wengi sasa hivi pia wamekuja na EP. Tumesikia moja kati ya madiji ambayo pia ah, jana uh, katangaza, na namzungumzia DJ 7 anakuja na EP yake, yeah. uh, I mean album Uh, na wewe umesema ume, kuna baadhi ya ngoma ambazo umefanya na wasanii wakubwa wa kama Kusa. Mm. Kwa nini kwanza uli, uli, uli, uli, ulianza kuwafikiria hawa wakina Fred wa Makomando labda Kusa? Labda tusingetafuta A list ya wasanii wakubwa ambao pia tayari walishakuwa na piki kubwa. Kwanza ikoje hii? Labda kufanya kazi nao kama kina Kusa, kina Fred wa Makomando. Uh, Kusa yuko fresh sana, Makomando wako fresh. So Makomando nilianza nimeshirikisha Makomando wa kwanza kwa sababu hawa walikuwa kama shikaji yangu so tukapiga nyimbo hiyo, ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza. Sa A-list artist naona sasa hivi kwangu mimi um, siwezi ku, kumshirikisha A-list artist hadi mimi nikitoka mwenyewe. That would make more sense if I would put out music. Yani kama mimi natoa mziki kama DJ Gibbs, afu mimi nafika sehemu fulani, ndio hapo naweza kumtumia au kumshirikisha au yeye anishirikisha mimi A-list artist. Kwa sasa hivi I make sense kwa sababu mimi bado sijafika na nikitoa nyimbo na ile artist itaona kama nyimbo yake, itaonekana kama nyimbo yake, sio kama nyimbo yangu. So hiyo ndo, ndo sababu yangu kubwa sana. Maybe labda niki, nikifika sehemu fulani ambayo mi naona watu wamenikubali sana ndo hapo naweza kumshirikisha au yeye early artist anishirikisha mimi kama hivyo. Labda kuna watu wanataka kujua kitu kimoja, changamoto za DJ ziko sehemu gani? ukiwa wewe umefanya kazi, umepiga tips, umepiga wapi? Yeah. Kwambie changamoto za DJ sana sana ziko wapi? Ah, uh, kwanza DJ unajua kama unampigia una, unawapigia mbele ya watu kama mia tatu so mtu mmoja anaweza kutaka nyimbo hii wanataka nyimbo nyingine mm. so you can't please everyone mm. but kazi yangu ni kumplease everybody mm. alafu kitu kingine ni late nights man haulali hiyo ndio shida kubwa sana haulali mimi cheki cheki hizi macho mzee yani nimechoka eh sio kama inanikera hiyo ndio kazi kazi haiwezi kukera lakini mimi nimechoka mzee haulali yeah unachelewa kuamka unachelewa kulala wewe ni mwimbaji au ni rapper zote mbili, lakini mimi sasa hivi kurapa, mimi napenda kuchanga. Kuchanga. Yeah, kama sikia nyimbo yangu eh, trap Okay, so ukisikia nyimbo yangu inaitwa Sweet One. Nipigie hapa. Ah, mimi sikupigii sasa hivi, ningia YouTube mzee. Ah ah. Ah ah, ah upewi kitu. Okay, sasa nyimbo, yangu like that ukiingia, inachana mwenyewe. Kulikuwa kuna dem kaniacha mzee. So kulikuwa kuna dem kaniacha, afu nika nikawa na beat tayari sijakuwa na topic. So nikaandika kwenye hiyo nyimbo. So ilikuwa hivi, nilimpa mazuri, nilimpa pendo, nilimpa attention akajiona jeuri, akaniona mimi mnyonge, akanipa mateso. Mimi hata siku mention, sikushikwa na tension, sikumwambia yangu intention, nili make decision, nikakata connection. So hiyo ndio nyimbo inaitwa like that, so unaweza kuicheki. <laughs> Ah, siogopi mzee. Wewe unaogopa? Okay, sawa. Um, uh, tunayo DJs. Swali langu nalirudisha mara kwanza, ni kuna swali nilikuuliza kama kunijibu fresh. Uh, DJs wanalipwa mpunga mrefu sana, si ndio eh? DJ unalipwa? Yeah. Yeah, inategemea na how big you are as a DJ. Okay. Ama experience pia. So you are not experienced DJ, sio? Mimi niko na mwaka moja au miaka miwili kwenye game tu. Okay, sawa. Ukisikia DJ anapiga element, anapiga samaki samaki, ni yeah. DJ ambaye pia ni mkubwa mpaka watu sehemu kama hizo wakuamini. Mm. Na maana pia na wewe wameshaanza kukuamini. Kiroho safi sasa, mara ya kwanza leo yeah. Tunasikia DJ wa kwanza kabisa Bongo anataja kiasi cha pesa ambacho pia anatakiwa kulipwa wewe kwa komando wako mm. kupiga somewhere same some mm. place mm. wewe unachukua shilingi ngapi? Ah! Okay, so this this is a not a good question. Siwezi kusema hiyo. So mi naweza ku, kujibu hii swali baadaye. Nasema mpaka oh, milioni tano hivi. Mimi sitaki mimi siwezi kujibu hii swali mzee. Kwa nini sasa? because there's no point in answering what that question is. Then hamna I'm hamna I'm hamna point hapo. Passion for kama biashara. Mimi naifanya hii game kwa sababu naipenda sana. Mm. Eh. Hapo kwenye biashara lazima hii ni jinsi yangu kupata hela. Mm So lazima ni nitafute hela pia. Lakini mimi I love this game bro. I love music bro. Yeah, that's my game. Kibongo bongo kuna wasanii gani ambao pia unatamani kufanya nao kazi labda? Harmonize mzee, Harmonize Diamond man. Diamond Platinum sikilango zangu nilikuwa mdogo. Mm. Tulikuwa na nyimbo babangu na, na mimi na babangu na mimi tulikuwa tunasikiza ilikuwa inaitwa Ukimwona. Mm. So hiyo nyimbo imenifanyisha nipende mziki ya bongo sana. Okay. Yeah. Ulisha mix labda na Diamond? Ah, sijawahi kumit na Diamond. Okay. Sawa, so, your time sasa. Sijawahi kukutana na mwangalia sasa bila pengine anaweza kukutana na hii interview unamwambiaje? Yo Diamond I love you man. Hivyo tu. Yeah man, nampenda sana Diamond ni, ni. Bro, Diamond hamna msanii ambaye kachukua level za Tanzanian art kama Diamond. So mimi namheshimu sana kama msanii. Yeah, well, maybe one day nikiwa mkubwa zaidi mm. au yeye labda akinitafuta hamna shida bro. Unahisi bado hujafikia level ya kufanya kazi na Diamond? Eh, bado sana mzee. Diamond ni mkubwa. Diamond yuko juu hapo. Unahisi anakutafuta? Eh? Mungu akiem, sio leo, sio kesho, lakini labda mwaka zinayofuata. Okay. Eh. Sasa nakubali una energy mzee wangu, umechangamka. Eh, kuna mvua, kuna baridi mzee, siko poa. <laughs> Okay. Bana uh, najua time nzuri kwa ajili ya kuzungumza na mashabiki. Unaongeza namba zingine sasa hivi. Uh, wana, wa, watu wanatamani pia kuangalia ngoma zako YouTube, wengine wanatamani kupata kwenye Instagram. So far labda ungewaambia handle yako ya Instagram. Uh, my handle Instagram handle is DJ Gibbsy, DJ G I B B Z Y. Ukitaka kunitafuta YouTube DJ Gibbsy, DJ G I B B Z Y. Hmm. Ukitaka kunitafuta streaming platform zote Facebook, Twitter, DJ Gibbsy G, DJ G I B B Z Y Apple Music, Spotify, all the same thing. DJ Gibbsy I B B Z Y. najua DM ni nyingi sana. Una maintain vipi? Watoto wa kike ni nini? Ah, no, mimi sipati DM zote. Mimi niko vibaya. Usome DM? Eh? Au usome DM? No, nasoma lakini sizipate nyingi. Unataka Ah, sis, I know, it doesn't matter. Bebe nini? Amna, mimi sina mimi sina demu. Okay, DJ Gizi, ah, tunajua uliandika kitu kuhusiana na masuala ya tuzo TMA. Labda yeah. uliandika hivyo kwa maana gani? Unataka uchaguliwe, ulitamani uwepo au unahisi una deserve kuwepo au ulikuwa na maana gani? So bado sijafanya kitu kubwa ku, kuwe, ku, kuwepo kwenye nominees ya mwaka huu. So uh, this year mwaka huu nitafanya kazi nyingi sana ili mwaka ijayo nipewe uh, chance ya kuingia kwenye nominees ya hiyo tuzo. Mm. Let's talk about uh, slow motion ngoma yako ya kwanza ambayo umeachia. Ngoma ya mwisho Lares song ah, ambayo umeachia. leo mzee so yeah, slow motion yeah. Uh-huh. Yeah. Tuzungumzie kidogo ni nyimbo ina gani na kwa nini slow motion? Uh, ni nyimbo ya Afro dancehall. Mm -hmm. So nimeproduce mwenyewe, nimeandika mwenyewe. So ukiwa na muda check YouTube. Okay. Yeah. Chochote kumalizana na Tanzania? Um, yeah. Uh, nawapenda sana so if you like my music I appreciate you so much. I've come out pending mziki yangu hamna shida man. Uh, labda siku moja nikitoa nyimbo unaweza kuikubali. Okay. Yeah. So hamna shida. So just keep what looking up for me man. So yeah, yeah, kama yeah. Uh, najisimamia mostly najisimamia mwenyewe. Ah, niko nayo team, niko na team, lazima uwepo na team kama manager labda kwa mfano mtu akitaka kufanya kazi na wewe, kitu gani vigezo vya muhimu sana ambavyo unavizingatia kwenye management, kwamba bana, mimi ili mtu afanye kazi na mimi mm. Ah, I this one, moja mbili tatu. Uwe na kipaji tu bro. Management Eh? No, management. sorry. Anazungumzia management, manager. Okay. Mm. So manager jinsi ya kusambaza wimbo. Uh, jinsi yani let's say if I want to work with kama nataka kufanya kazi na msanii naweza kumuuliza huyu msanii kweli ataweza ku tunaweza kufanya kazi pamoja kwa sababu mimi navyoona kwenye collaborations nyingi nimefanya mimi, lazima uh, chemistry iwepo, lazima u, u, yani u, you link so so namtumia meneja wangu asema uh, hivi kwamba maybe this guy can work with you or not like that you can you guys you guys uh, that makes it ah, eh, kitu kimoja umezaliwa Kigoma na ukasafiri kwenda Canada umeondoka umesafiri kwenda nje ukiwa na miaka mingapi kidogo kwa ufupi na umezaliwa Kigoma sehemu gani uh, before eh eh, eh tuanzie hapa hapo umezaliwa mkoa gani hapa Tanzania nimezaliwa Kigoma mzee sehemu gani Mawenzi Hospital Mawenzi Hospital Mawenzi ya kwa Dr. Mazara na uliondoka Bongo mwaka gani I think safu uh, elfu mbili kumi na sita kumi na saba. Okay, sawa. Kwa hiyo ni Muha? Ah, no, mimi mimi mimi Mswahili mzee, so siwaza. Sio Muha. Ah na mimi nadhani Kigoma basi ah, una ndugu na Baba Levo, si ndio? Ah, mimi sina ndugu na Baba Levo. Okay. Sema yuko fresh tu, Baba Levo yuko poa. <laughs> Nakubali. Sawa, sawa, sawa. Nakubali mzee.